好，我们来做对称图形。首先，我们要把这一个图形做另外一个一模一样的图形。我们选择复制，啊，重重置一个图形之后，选择 mirror 这个功能键。你可以选择，好，这是滑鼠上来的时候，你会看到它这一个会跑到由右边跑到左边。好，选这一个，然后你把它移开来。 这样就有两个对称图形。假设你要做垂直的对称图形一样，先做重置，好，这一个选择重置，重置之后再选择咪诺这个功能。你要做哪一个？好，做成这样，选择这一个，然后再把它移开来，这样你就很容易拥有一个个对称图形。